जगज्जालपालं कशत्कण्ठमालं शरत् चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरामारमायं सहायं भजेहं भजेऽहम् सदाम्भोदिवासम् पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं पीतवस्त्रं हसचारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं रोमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारम् चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम् खगाधीशयानं विमुक्ते हरारातिमानम हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलम् जगत् वृक्षमूलम् भजेऽहं भजेहं भजेहं समस्तारेशं विरेभावकेशं जगतिं बलेशं सदा ीहं भजेहं भजे सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां वरिष्ठं स्वरूपै कनिष्ठं सदा युद्धवीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेहं भजेहं रामावामभागं तलानग्रनागं कृताली सुरैः सम्परीतं गुणौ धैरतीतं भजेहं भजेहम्